irakurle digitala zer den, nola eskuratzen duzun, nola instalatu dezakezun nabigatzailean edo testu tratamentuan, eta bukatzeko nola funtzionatzen duen azalduko dugu bideo labur bitan. Irakurle digitala Irakurtzeko zailtasunak dituzten ikasleei, dislesia eta abar, bere irakurketa idazketa prozesuan laguntzeko tresna bat da. Hau da irakurle digitala. Irakurtzen laguntzeko zailtasunak dituztelako, edo beste behar izan batzuk dituztelako, tresna teknologiko bat daukagu ikasleek erabili ahal izateko. Eta noski, irakasleok ere. Begira, tresna hau hiru hizkuntzatan erabili daiteke. Euskaraz, gaztelaniaz eta ingeleraz. Noski, ez du testua itzultzen, baizik eta hizkuntza hoietan dauden testuak irakurri ditzak. Ofizialki Donostia Euskaraz eta San Sebastian Gaztelaniaz, bat Gipuzkoako hiriburu eta udalerri nagusia da. Eta ikasleak entzun egingo ditu hiru hizkuntza hoietan. Gente nombrada en euskera como Gasteiz. Enclavada en un cruce de caminos, ha sido a lo largo de la historia un importante punto estratégico. Especially for his contributions to the theory of just war and international law. He has in the past been described by some scholars as one of the father of international law. Horen egingo dugula izako da ikusi nola eskuratzen den, nola bajatzen duzun zure ordenagailura eta nola instalatzen duzun bi programa konkretutan. Firefox nabigatzailean edo OpenOffice edo LibreOffice testu tratamentuar. Irakurle digitala eskuratzeko, ez duzu besterik egin behar, web horri honetan berritzegunenagusia.eus marra irakurle digitala web horrian, gehigarriak eskuratzeko atalera joan. Formulario bat bete behar duzun, eta hor, zure izena jarrita, ikusten duzu hemen, zeikastetxetan eh, zauden jarrita, ni berritzegune nagusian nagoen ez, eta hau, bidali egingo dut mezua, eta nire emailera iritsiko zait mezu bat. Mezu horrekin, irakurle digitala eskuratzeko aukera izango du. Mezu bat bidali zaizu eman duzun elbide elektronikora, eta bertan fitxategiak deskargatzeko lotura duzu. Kontu izan, segun, zure korreoa zein den, espan bezala agertu daiteke. Zure posta zerbituak mezu hau espan bezala saikatzea. Mezu honetan, irakurre digitalaren zehaztasunak ematen dizkizu. Irakurre digitala. Irakurre digitala. Lotura bat emango dizu. Lotura honetan eskuratu ahal duzu irakurre digitala puntu zip fitxategia non eta laguntza fitxategia daude deskomprimitu irakurle digitala puntu zip fitxategia zure ordenagailuan eta jarraibideen laguntzaz gehigarriak instalatu. Orduan, hartutako mezuan eman lotura agertzen den aldean eta hortik eskuratuko dituzu hiru fitxategi. Ikusten duzunez, batean XAPI azaltzen da, hau da nabigatzailearen zat, o XAT testu tratamentuaren txat, eta irakurle digitalaren instalazioa azaltzeko gida bat. PDF horretan ikusiko dituzu, instalatzeko behar dituzun pista guztiak. PDF hori nahi duzu imprimatu edo pantailan ikusi, da jarraitu banan-banan e, pausuak. Irakurle digitalak sistema berezi bat erabiltzen du. Helu jar, izkuntza eta teknologia taldearen ahots sintesi sistema erabiltzen du irakurle digitalak ikusten baduzu euren e, web horrian tekstu bat sartu e, bilbotarrak gara adibidez eta zuken zu nahi baduzu euskaraz e, gizonezko edo emakumezkoaren abotxean berak haus esango digu bilbotarrak gara sistema hau odeian dago sistema hau interneteko zerbitzari bat da guk gure irakurle digitalarekin egiten duguna da tekstu bat aukeratu, adibidez, hemen daukagu e, Wikipediako tekstu hau, ezkuntzari buruzko tekstu hau, eta esango diogu irakurtzeko. Berak, elu jarren zerbitzariari bidaltzen dio sati hori, eta handik bueltan MP3 e abots bat entzungo dugu gure ordenagailuan. Gukor aukeratu dezakegu ze esan ditugun hiru hoietariko batean tekstua dagoen hizkuntza aukeratuko dugu, eta badugu ere abiadura neurtzeko modu bat, harinago edo geldoago entzunalizateko. Enklabada en un cruce de caminos, ha sido a lo largo de la... Irakurri nahi dugun tekstuaren arabera, programa bat, edo bestea erabiliko dugu. Web horriak eh, entzuteko, Adibidez, Wikipediako horri hau ezinbestean nabigatzailea erabili behar dugu. E, gauza bera gertatuko da PDF-ak irakurri nahi ditugunean. Ezin ditugu adoberekin edo irakurlearekin e, ireki, baizik eta nabigatzailearekin irekiko. Tekstu fitxategiak direnean, LibreOffice edo OpenOffice erabili behar dugu. Irakurle digitala, oso erresa da instalatzeko, animatu zaitezte zuen ordenagarioetan e, instalatzera bain Firefox nabigatzailean edo bai libre en plugin bat bezala eta zuen ikaslei emona aukera testu horiek entzuna bizateko.